Halo guys, uh, di sini saya cuma mau info bahwasannya all my videos, uh, semua video saya itu uh, <clears throat> high high quality, high quality. Jadi uh, agar jelas melihat video saya itu bisa disetting dengan cara sebagai berikut. Kita lihat ini kan tampilannya masih agak kabur lah kurang baik lah selesaikan atau kita percepat nah misalnya tulisan-tulisan ini nih ini kan nggak nggak jelas nih kita coba perjelas dengan cara klik tombol setting man okay thank you guys